iya iya ini kondisinya greenhouse pak super kondisinya ini hutan panili ya ini tidak main-main luar biasa kondisinya ini lihat semuanya pohonnya ini baru lorong yang pertama ini semuanya benteng benteng vanili <laughs> benteng vanili Hah? ngerti piye ning <laughs> geleng-geleng nek iki lho kondisi ini gitu <laughs> Oh, itu nih. Uh, urep ya kau Urep tenan bro. Ini ora. Ini seluruh ini unang dur dewi seluruh ini. Oh, seluruh ini yang di ini nang satu dua tiga ya di tiga yang di pak ketiga dia baru turun luar biasa